you wan mess nobody dey here. child of god dis thing na elevator person fit enter here at any time no mess for dis place. i say make you mess. child of god no mess for here. brother ah, see mess. child of god no mess for dis place. see brother mess. i say no mess for dis place i know wetin i dey talk no mess. i say make you mess. child of god no mess. <laughs> person want a culture of God, which one must be this? <laughs> say these people air freshener don bad. I see why i shoot you now. <laughs> will say i don't do wicked mercy dey smell like this ogbo gboa. Oh my days as an evil practitioner I never person this guy evil before he choke. this boy no get proper training. this is a war like this. she dey make rot ten smelliness. na wow. Where you go test e be like the vibe of your intestinal gland don loose. i don try treat am since but be the best get paralysis <laughs> i no fit raise my god. Police, stand down. You take out the way. No. We rot in air. We rot in air. You don't. I think. What? Die. what? Oh my day. 滚！嗯。滚！哎呦我的妈！嗯。 the street. Mm <laughs> -hmm. 别生气了，回去我带你去了。OK，走吧。谁呀？ 什么技能你都不知道？里面有一键修音黑科技，唱坏了都能修回来。每天随时匹配小姐姐一起唱歌。现在参与天歌王者一天，还能领 VIP 会员道具等等大奖。哦。哈哈哈哈哈哈！哎呦我的妈！滚！哎呦我的妈哈哈哈哈 有人，再也不是，把水拿进去。哎呦我的妈！哎呦，哎呦我的妈！没有作用。有人，有人，有。 有人。 Oh my God, no. Why would you do that? No, for real. Listen, oh, why would you do I'm that? So no, sorry. get off me. Get up. This is why I can't deal with babe. you, man. You play too much. I was cool babe. with everything until you no, dookie babe, scooted please, in my mouth. No, get babe. off me.